Olá, sou Alessandro Silva, falo de Manaus, Amazonas e trabalho na empresa GTEC Serviços e Comércio e já atuo na área de manutenção e assistência técnica em elevadores, né? esse meio de transporte vertical há quase 12, 15 anos, 12, 13, quase 15 anos nesta área e vejo a necessidade né, dentro trabalho no dia a dia no campo de muitas reclamações, muitas reclamações relacionadas a, ao mau funcionamento dos interfones, dos intercomunicadores né, no interior das cabinas né, dos elevadores. E isso me levou a uma pesquisa né, na internet a, em busca de algo que viesse realmente é, trazer confiabilidade, conforto, segurança, satisfação para o cliente, porque já atuando há mais ou menos é, todo esse período né, nessa área que eu acabei de dizer, é, inclusive passando quase sete anos numa multinacional, na Group, já passei pela Otis né, Elevadores é, e outras empresas do segmento né, de menor porte, mas de muita qualidade também aqui em Manaus, e a reclamação é, é, quase que diária relacionada a esse item de segurança importantíssimo né, que deve estar funcionando perfeitamente. E baseado nisso, mergulhei numa busca é, na internet para buscar uma solução, buscar uma solução viável, é, rentável, né, de, com um custo-benefício realmente atraente e que viesse realmente resolver. E encontrei, numa dessas buscas, é, a empresa Emalves, Emalves, isso, serviços, que desenvolve um trabalho de qualidade, um trabalho fenomenal, né, com a telefonia digital, com viva voz digital. E resu os resultados são surpreendentes. E isso me fez é, entrar em contato né, na pessoa do gerente executivo Enaldo, e a nossa empresa, a GTEC, já está desenvolvendo uma parceria né, com a Emalves e olha, é um produto de extrema qualidade, eficaz, sem ruído, sem falhar, né, os interfones funcionam perfeitamente e isso realmente é um ponto positivo e digo mais, a voz realmente audível, você não tem ruído, mesmo em percurso, você pode realizar a chamada, caso esteja retido na cabine, que você conseguirá falar com o seu porteiro, com a portaria, para solicitar o resgate. Né? Sabemos que a gente não quer que isso aconteça, né? mas infelizmente nós trabalhamos com, é, com máquinas e realmente pode falhar, a energia pode falhar, e o gerador de repente pode não funcionar né, do prédio, do condomínio ou do estabelecimento comercial e realmente deixar preso ou retido algum passageiro. E a comunicação ela é fundamental e se o interfone, o alarme não estiverem funcionando, realmente é complicado. Mas a Emalves trouxe para o mercado um produto de extrema qualidade e que vem resolvendo e solucionando o problema de muitos síndicos, administradores e olha, tem o meu apoio como técnico, já atuante na área, já há bastante tempo. Está de parabéns a Emal Serviços.